dulu kita pernah gagal terbangin merpati pos gendong GoPro di titik nol. Sekarang aku mau coba lagi karena ini target pertama aku sebenarnya. Jadi kalau ini berhasil, achievement lock, eh unlock. Nah, ini kita mau terbangin merpati gendong GoPro di titik nol Yogyakarta. Kita nggak ngerti ya hasilnya kayak gimana. Semoga hasilnya istimewa. Titik nol. Oke, kita hidupkan dulu rekaman GoPro-nya. Oke, deg-degan banget ya, deg-degan ini, deg-degan. Aku deg-degan jujur. Soalnya ini agak mendung, jadi bahaya juga. Oke. oke GoPro nya udah rekam ini ya GoPro nya udah rekam aku mau ambil merpati satunya buat dilempar jadi ngelemparnya barengan oke ah. di cut dulu ya. gelombang tinggi kawan-kawan uh malah kabur aja tinggi tinggi mantap yang bawa GoPro terbang lebih tinggi kawan-kawan nah tuh yang bawa GoPro terbang lebih tinggi deg-degan Semoga sampai rumah dengan selamat ya. Oke, kita sekarang udah mau sampai di markas. Kita lihat nanti merpatinya udah nyampe belum. Jujur di dalam perjalanan ini tadi aku deg-degan banget ya. Takut. Semoga harapanku semoga merpatinya sampai rumah dengan selamat dan rekamannya terekam semua lancar nggak ada kendala jadi kita bisa menikmati si merpati terbang di dalam awan amin amin ya Tuhan amin semoga sampai ini kita udah mau nyampe sebentar lagi kita akan cek merpatinya oke okay. belum sampai? bro. Oh? lupa. dulu nih belum tekan Mana bro? Serius sih? Hah? Gimana ini belum sampai rumah? Ah. ini merpatinya belum sampai rumah karena perjalanannya agak jauh dari titik nol ke sini. Uh, deg-degan ini. Jadi kita nungguin ini. Aduh, agak deg-degan lagi deh. Jadi nggak nyenyak ini. Tambah deg-degan. Oke, kita tunggu ya merpatinya ya. setelah kita menantikan sekitar berapa lama ya mas? dari titik nol sampai sini tadi? 2 jam 2 jam, setelah kita menantikan 2 jam akhirnya mereka sampai puji Tuhan dan GoPro-nya masih menempel ya di atas itu oh orang memang orang raja doa kok eh semoga semoga rekamannya lancar ya dan kita akan berusaha membuat dia turun dulu ke bawah. Gimana cara kita panggil? Tuh. merpatinya sudah tertangkap wah kenal irang ireng ini kita eh jadi ini hitam-hitam kayaknya masuk ini susuk ketok baik oh merpatinya perjalanan jauh dari titik nol sampai sini tidak ngos-ngosan ya karena memang ini ringan banget dan ini baterai udah habis udah nggak ngerekam memory card masih nancep semua lancar kita ambil ya memorinya ya Oke, ini GoPro-nya udah aku lepas. Aku mau ngecek memorinya, videonya gimana. Semoga rekamannya lancar. Kita sama-sama saksikan videonya.